apenas feche os seus olhos. Sente-se por alguns minutos completamente relaxada, coluna ereta, muito consciente de você. à sua frente, traga a imagem da sua mãe e do seu pai. Sua mãe do lado esquerdo do seu pai. Imagine que você está olhando primeiro para o seu pai, olha nos olhos. sentindo esse ser. E agora você olha sua mãe e respira com ela. Permitindo-se apenas sentir. Passei o seu olhar novamente pelo seu pai, pela sua mãe. Tome consciência do que é que você sente. E se abra também para perceber o que vem deles para você. Imagine você olhando seu pai nos olhos, coração com coração. E apenas observe o que ele irradia para você. O que você irradia para ele. Faça o mesmo agora com a sua mãe. Mantenha o seu foco em sentir. Lembre-se que você é feito desse pai e dessa sua mãe. Eles estão aí dentro de você, nas suas memórias. Nos seus códigos genéticos. Enquanto você olha assim, livre de julgamento, você aprendeu através do seu pai. Que virtudes você desenvolveu através dele. O que do seu pai desenha e cria a sua vida. Continue olhando para ele, respirando com ele. Permita relembrar crenças, ações, até frases, até irradiações que você assimilou a partir dele. Faça o mesmo com a sua mãe agora. reconheça o seu pai e a sua mãe em você. O que de alguma forma você reproduz. Ou às vezes o que você faz diferente deles através do que você aprendeu através deles. Apenas mapeie, escaneie isso. Tome consciência disso. Respire profundamente enquanto o seu olhar vai mais longe. Visualize atrás do seu pai, o pai do seu pai e a mãe do seu pai. o pai do seu pai toca o ombro direito dele. A mãe do seu pai toca o ombro esquerdo dele. E você visualiza atrás da sua mãe o pai da sua mãe tocando o ombro direito dela. A mãe de sua mãe tocando o ombro esquerdo dela seus avós paternos, seus avós maternos, sinta eles olhando para você. E à medida que você respira, você olha para os seus avós através dos seus pais. recebendo os seus avós paternos e maternos, tome consciência qual deles é mais forte para seu campo. Sinta a história de vida deles, força deles, se unindo à força dos seus pais, chegando até você. Sinta essa cadeia de vida. Olhe cada um dos seus avós. E tome consciência agora energeticamente qual deles flui mais fortemente para você. E sinta também qual deles ensinou mais a você. onde você assimilou suas crenças, suas emoções, sua forma de ser. Seus olhos passam pelos seus pais para eles, deles para você. E você sente essa força, esse conhecimento, esta família. consciência para onde o seu olhar é mais atraído. E novamente seu olhar vai mais longe. Atrás do seu avô paterno estão o pai e a mãe dele o pai tocando o ombro direito dele, a mãe e o esquerdo. Atrás da sua avó materna, o pai e a mãe dela, seus bisavós maternos. Novamente o pai no ombro direito, a mãe no ombro esquerdo, e você conecta com a força dos seus bisavós maternos. Seu olhar se torna amplo, seu pai, seus avós paternos, seus bisavós paternos. Inspire. Sinta a força que vem de longe formando você todo que você é. E você novamente olha para sua mãe, seus avós maternos, e toma consciência dos seus bisavós maternos. O pai da sua avó, a mãe de sua Perceba como este campo de energia que te formou vai se expandindo mais e mais quão longe você olha. Imagine que você está olhando para os olhos dos seus bisavós paternos. Seus bisavós maternos. sentindo essa energia que vem deles para os seus avós, para os seus pais, para você. Novamente, onde você está mais conectada? O que flui deles? através dos seus avós, dos seus pais para você. Apenas se abra. Respire e vá abraçando essa realidade, a sua vida, sua árvore de vida. tantas memórias e emoções que vêm de geração a geração que fazem parte de você. Novamente, seus olhos se expandem. e você traz pai e a mãe do seu bisavô paterno para trás deles. Sempre o pai no ombro direito, a mãe no ombro esquerdo. O pai e a mãe dos seus bisavós paternos, seus tataravós. Você alonga os seus olhos através da sua mãe. E convida os pais do seu bisavô materno, seu tataravô, sua tataravó. E os pais da sua bisavó materna. Novamente, seu olhar passeia pelos seus tataravós paternos e tataravós maternos. E você sente essa corrente de energia. Você toma consciência dessa rede que se forma se olhar o mais longínquo possível. Além dos seus tataravós, a próxima camada. Apenas respire. Tome consciência de onde você vem quem você é. sem julgar. Perceba como eles estão mão sobre o ombro, sobre o ombro, sobre o outro ombro. A corrente de energia que eles trazem. seu pai e a sua mãe se dando as mãos. Não importa se eles estão separados ou ainda juntos, eles formam o um que deram vida a você. Neste momento, faça uma grande reverência para toda essa rede de onde você veio. Você não precisa ser igual a eles. Apenas reverencie a sua rede. a rede que você necessita para desenvolver a plenitude e as virtudes em você. E reverenciando, diga para eles: Eu agradeço. E aí você se vira dando costas a todos eles. Você sente a mão de seu pai sobre seu ombro direito. A mão de sua mãe sobre seu ombro esquerdo. E por um momento você fecha os seus olhos. permite apenas receber essa força de vida. Infinitos seres conectados a você. Avô, bisavô, tataravós. Além dos tataravós. essa força de vida. Eles fazem parte de você. Você faz parte dessa rede. Não necessariamente você tem que repetir histórias ou ser igual. Mas a força de vida vem deles. Você abre os seus olhos agora. Sentindo toda essa força de vida atrás de você. Você olha para frente o seu futuro. E neste momento, consciente de toda a sua genealogia, você escolhe. Como você quer viver a sua vida? bases de valores, crenças, comportamento. Visualize a sua vida futura, o seu ser futuro te chamando. Novamente você olha para trás você trouxe. A rede, a força, as histórias. Você olha cada um deles nos olhos e diz: Eu agradeço. agora consciente de vocês atrás de mim, eu sigo. Novamente você reverencia e olha para frente. E com muita consciência força que te sustenta através das vidas. Você começa a caminhar. Nos paradigmas de vida que você escolheu para você agora. Você visualiza o futuro, o ser e a sua vida futura se abrindo. E você seguindo, se fundindo com ela. Apenas sinta. Tome consciência da emoção que sente agora. passado que te trouxe e o futuro que você cria e escolhe, se fundindo através de você. E através de você essas imagens se fundem e se tornam a sua verdade. Respire profundamente. E esteja aqui.